İyi akşamlar hepinize. Ben Burak Bektaş'ın annesi Melek Bektaş. neden, neden, neden diye artık kendime sormayacağım. Ben biliyorum gideni geri getiremeyeceğim. Artık dur deme zamanı geldi de geçiyor bile. Özellikle burada şunu gördüm. Mer ne kadar mağdur varmış. Kim bilir daha duymadığımız neler, kimler var mağdur olaraktan. Biz sustukça bunlar hep olacak. Hayır susmak yok, susmayacağız artık. Konuşmak var, Hüzün yok, hırs var. Pes etmek yok, mücadele var. Hayret. Şu kullandığım cümleler cümlelere bir bakın. Konuşmak, hırs, savaşmak. Zaten dünyada yeterince savaş yok mu? O, o savaşlarda su, suçsuz ölen insanlar yok mu? Halbuki söylemek isterdim ki küsler barıştı, ayrılanlar kavuştu, savaşlar durdu. İnsanlar bir bütün oldu, ırk, dil, din, renk demeden ama maalesef yok yok öyle bir şey. Gerek bu savaşlar, gerek bu ırkçılık yüzyıllardır vardı ve hep olacak. Biliyorum sistem böyle yürüdükçe bu süreç hiç bitmeyecek. Ve burada şunu gördüm. İnsanlar el ele verdikçe güçlü güç güçlü oluruz ve sesimizi daha da çok duyururuz. Artık bu sistem değişmeli. Bu sistem böyle gitmemeli. Cezalar daha da çok ağır, ağırlaştırılmalı. İnsan ayrımı olmamalı. Bir iki sene içinde ceza evinden çıkarılmamalı suçlular. Cezalarını çekmeli. Acımız dinmez. Acımız çok büyük. Gidenleri geri de getiremeyeceğiz. Getiremiyoruz daha doğrusu. Fakat tek umudumuz daha çok Buraklar ölmesin. Ya kader deyip geçeceğiz ya da bu işin peşini bırakmayacağız. Ama bırakmayacağız, peşini bırakmayacağız. Sesimizi duyurmak için buradayız. Biz Buraklar için adalet istiyoruz. O yüzden de buradayız. Ne kadar güzel söyledin. Gerçekten. Söylemek istediğin şey varsa bir fırsat. Aklına söyleyebilirsin. Bu tribünalı düzenleyenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim sesimizi sizler duyuracaksınız inşallah. teşekkür